omusajja fayiro ngaemutagaza ngaemutambuza talina watatuuse anatera atuuka pulezidenti museveni banti okiraba musango mutono bakusiba emyaka ebiri mpozi neginabajongeddwako mumaaso eyo obujulizi buweddeyo naye wetaaga akagambo konvikiti mubulamu bwo era nze kasabanakakoneramu bwe pa naye banakusiba olunaku nebanakwa community service nebatakusiba nzekyange kijaba kiwedde ayino neyasiva yawedde tugireeta naye gyafundikira otunze ewawo ekyo nkubuulira ebyo bakulimbalimba abo tufune omusango naffe gwetumuggulako eno osimanya bakulimba bakulimba va ku bantu omuntu eyalinga eyandikuyambye yali mukulu gashumba kuba yakuyita naye ate notwala obudde bw'abantu kukuyita biki nange nembera mu byange nga byange byerere gwate n'obutwala ngaobusiru bwaffe naababiri ale n'olemera ku muntu mwana weyagala ki hmm? <laughs> ne bwonaatagala n'olaga wafairo ne bagiyita eno ne bagiyita eri ne bagamba bino ne bagamba biri ne be banaagenda wa fairo buli agitunulamu bwati ajja kukugamba a eno fairo eddeyo toyinza gyesikeping alinda bulinzi tomanya naye kendeeza ejogolyo n'akamanyiiro ko nze nkubuulira osanze nze ayagala okusomesezaawo nga sinakuloopa mu bajjajja ate bali bakambwi bali ogwabe teguliiko kuwa bujulizi boba baagula byedda naawe bampita godfather beera bulungi naye naffe betwabikolako batusibako nga tulowooza bweba ne gamba no gwoba omaze twamala kulima nze nalimako naye nga lwaki nnima gana kwetonda mmanyi ndi munene ano nga sinafuuka nakyeni asinatuuka neeno da nenima tuka mukomera ngaano lima bandekayo naye nnaku eri mukomerao me mirembe giri mukulima ntuuka nsaba ngende nnimye nga banzikiriza segayirira bwegayiriza okuntwala okulima musajja mukulu kakkana oleke kurimino kase egende mu maaso nga balooya abajja ku polisi we bakulekawo nga buli ofisa ali bizi tewali agenda kukolako ne basooka bakulekawo nosigalawo wekka era kulasitibe kigenda ova ate mu kurimino ogenda nasasula boyi mm-hmm.